I don't like Spider-Man. I hate him! Oh! Hi, Cinetizens! Meet our new kabarkada, Roxy! Hi, Cinetizens! Ang i-review natin ngayon ay Spider-Man Homecoming. Tom Holland portrays the ordinary high school student Peter Parker and his alter ego, Spider-Man, When he joined Stark Internship with Iron Man as his mentor, he learns what it really means to be a superhero the hard way. Ako relate na relate talaga ako dito, no? Kasi bilang isang youth, kaming mga kabataan, highly adventurous kami. Kumbaga, we are not afraid to do new things. Fearless and careless. yon, tama yon. Kaya nangyayari sa amin, minsan, napapahama kami. Kaya doon na ngayon pumapasok yung importance ng guidance. Guidance from mentors or kuya next door like me. Pero Roxy, gusto ko dito yung casting ni Tom Holland ah, despite na 21 years old siya sa totoong buhay, mm-hmm. nagampanan niya ang 15-year-old na Peter Parker. At syempre, eto, marami kang beses dito natawang-tawa sa kanya, <laughs> si BFF na Ned na Phil-Am na ginampanan ni Jacob Batalon. Yes, sobrang gustong-gusto ko yung humor niya kasi nababalance niya yung mga pagka-intense ng mga eksena dahil sa pagkakomedyante niya. Aside from that, nagustuhan ko din yung role na plinay dito ni Michael Keaton as the villain. Yeah, kasi kilala rin natin si Michael Keaton bilang Batman as hero, di ba? Not only once, mm but mm-hmm. twice. Yun, gustong gusto ko yung facial expressions niya dito, yung smile niya, sobrang sinister. Pero aside from that, nagustuhan ko din yung cinematography ng Spider-Man Homecoming. Kasi yung, para siyang comics na nabuhay, sobrang yung mga colors na ginamit sa kanya, vibrant colors and sobrang ganda niya sa mata. Dominant dito ang color na red and blue at ang music helps build si emotion talaga, nakakakaba, puno ng action at nakakakilig. Pero subtle lang yung music. Kaya kung fan ka talaga ng Marvel movie na to, ay naku, mabibigyan mo talaga ng 5 lang kasi daliri ko ay 5 cine tickets. And so far for me, this is one of the best Spider-Man movie. Ako nga, kahit hindi ako fan ng Marvel comics and movies, sobrang nagustuhan ko tong Spider-Man Homecoming na to. Mm. Now, in terms of lesson, binibigyan namin siya ng 4.75 hearts. Pampamilya siya, appropriate for kids, kaso may blipped bad language and middle finger. Pero generally, it's clean. Ang lesson naman na nakuha ko dito, yung disobedience ni Spider-Man, meron siyang mga consequences. Kaya tayo mga kabataan, kahit na maganda yung potensyal na meron tayo, mapapahamak pa rin tayo kapag hindi natin siya nagamit sa tama. Tama, sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, Don't let anyone think less of you because you are young Be an example in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Kaya kayong mga kabataan, importante ang mentorship and encouragement from older people. Maganap ng kuya like me or ate na sa inyo sa tamang landas. Tayo namang mga ate or kuya, never underestimate the potential of the youth. Huwag ismulin. Hashtag character, I think. Kayo mga sinetizens, what are your thoughts or expectations for this Spider-Man film? Comment it below and let's talk about it. Don't forget to LSS, like, and share this video, and subscribe to our YouTube channel, Senetizens. Also, like us on facebook.com slash Senetizens. Thank you for watching our Spider-Man Homecoming review. Hanggang sa muli mga Senetizens, we are your awesome, awesome movie, review barkada! barkada!